küsimuse käsitlemise järgmine küsimus palun kolleeg, kolleeg Jevgeni Ossinovskilt peaminister Andrus Ansipile, palun. aitäh, proua juhataja, lugupeetud peaminister, teatavasti ütleb Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, et valitsus on kohustatud saama Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonilt mandaadi enamiku Euroopa Liidu õigusaktide kohta. nimelt siis siis, kui eeldokumendi vastuvõtmine nõuab Eesti seaduste muutmist või omab olulist majanduslikku või sotsiaalset mõju Lisaks, hea tava järgi on meil siiani kaasatud parlament tihti ka vähem oluliste EL-i dokumentide ehk roheliste raamatute aruteludesse samuti, kui aga vaadata ACTA menetlust, siis on ilmselgelt äh, väga oluline dokument ja on ka avalikkuses elavat diskussiooni tekitanud, siis ei ole Eesti parlament asja sisuliselt üldse arutanud. Millega on põhjendatud asjaolu, et valitsus ei pöördunud akta kohta arvamuse saamiseks ELAK-isse enne, kui see meie diplomaatide poolt heaks kiideti? Kas te olete teadlikult asja niimoodi salaja menetlenud või peate te seda dokumenti niivõrd ebaoluliseks, et seda saab ilma sisulise ühiskondliku debatita vastu võtta? aitäh! aitäh! ei, ma nüüd äh, võltsimisvastast kaubanduslepingut ebaoluliseks küll ei pea. kuid te juba nimetasite selle peapõhjuse ära, et äh, Äh, võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine ei too kaasa ei Euroopa Liidu õiguse ega ka Eesti õiguse muutmise vajadust. ja vastavalt äh, sellele ei ole ka vajadust äh, seda teemat menetleda ELAK-is küll aga ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et eh, menetlus on olnud avalik, eh, menetluses on osalenud alates 2007. aastast eh, nii Kultuuriministeerium kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kui ka Patendiamet kui ka Justiitsministeerium nii et eh, võltsimisvastases kaubanduslepingus ei saa olla kellelegi, eh, kes on tahtnud asjast vastu huvi tunda, eh, mitte mingisugust uudislikku sisu. võltsimisvastane kaubandusleping on mõeldud kaitsmaks ausate inimeste huve. see leping ei too kaasa muudatusi, vajadust muuta Eesti seadusi kuid ta annab ka, muuhulgas ka Eesti ettevõtjatele, laiemalt Euroopa Liidu ettevõtjatele eh, parema konkurentsi, konkurentsipositsiooni eh, nendes riikides, kus Äh, intellektuaalomandit ei kaitsta sel määral nagu Euroopa Liidus ja, ja Eestis, kuid kui nad ühinevad siis äh, selle võltsimisvastase kaubanduslepinguga, siis nad hakkavad äh, tegutsema samadel alustel, nagu meie tegutseme ja seetõttu meie ettevõtted nendel turgudel muutuvad konkurentsivõimelisemaks. aitäh! palun, kolleeg Jevgeni Ossinovski, esimene täpsustav küsimus Aitäh! Äh, see, kas äh, ACTA vastuvõtmine nõuab Eesti seaduste muutmist või mitte, on veel, ma saan aru, natukene vaieldav küsimus, aga eks ei mina ega teie ole siin kõige pädevamad ütlema. Aga te ise ütlesite, et äh, tegemist on olulise lepinguga, mis toob kaasa häid aspekte ka Eestis tegutsevatele autoriõiguse inimestele. Äh, teatavasti sellessamas äh, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 1522 punkt ütleb, et äh, ka siis tuleb ELAK-ilt küsida arvamust, kui asjal on sotsiaalne ja majanduslik mõju, mida te ütlete, et sellel eelnõul ju on. Aga minu teine küsimus on selle kohta, et kas te saate öelda, kes andis meie diplomaadile poliitikutest või ametnikutest eh, Euroopa Liidu eh, esinduses eh, loa see ACTA heaks kiita? ma ei oska praegu konkreetset nime öelda, aga, aga kui oleks vaja vastutajat, siis ma võiks vastutajaks kas või ise hakata. sest minu meelest on tegemist ülimalt õige asjaga. ma ei saa aru sellest hüsteeriast, mis on just iseenesest Eestis lahti läinud kui me vaatame neid riike, kes juba oktoobrikuus möödunud aastal allkirjastasid selle võltsimisvastase kaubanduslepingu, no siis me näeme, et, et need riigid on USA, Austraalia, Kanada, Jaapan, Maroko, Uus-Meremaa, Singapur ja Lõuna-Korea. praeguseks lisaks sellele, et Euroopa Komisjon on allkirjastanud selle lepingu, on kakskümmend kaks liikmesriiki allkirjastanud selle lepingu. no mõelgem hetkeks et ka rootslased on allkirjastanud selle lepingu. kas te kujutate ette, et äh, Rootsi peaminister või Ameerika Ühendriikide president äh, lähtusid lepingut allkirjades all,, allkirjastades soovist äh, keerata ühel päeval internet kinni, nii nagu meil meediast, eriti Õhtulehest praegu võib välja lugeda. Rootsis austatakse sõnavabadust veelgi rohkem, kui seda austatakse Eestis absoluutselt välistatud, et Rootsi valitsus teeks midagi, mis ahistaks inimeste ligipääsu informatsioonile, ahistaks kuidagimoodi sõnavabadust. ma ei saa sellest hüsteeriast aru, mis Eestis on üles keeratud, see meenutab mulle seagrippi. pikka aega seisime vastu vaktsiini no hirmkallile ostule, aga lõpuks no ei suutnud enam vastu seista kakskümmend miljonit krooni läks kanalisatsiooni. nagu kits oleks savaga löönud. ei suutnud hüsteeriale vastu seista. mulle tundub, et, et praegu hakkab samamoodi olema. mõned arvavad, et kui varastamine on hirmus lihtsaks tehtud, no siis justkui soosib varastamist, tulebki varastada, et see justkui teeb siis varastamise täiesti legaalseks tegevuseks, mina nii ei arva palun, kolleeg Jevgeni Ossinovski, teine täpsustav küsimus. aitäh, peaminister, värvika vastuse eest, aga kas te kujutate ette, ma ei küsinud teilt üldse mitte seda, kas ACTA on teie arvates hea asi või halb asi. ma küsisin teilt eh, Riigikogu kodu- ja töökorra paragrahvi sada viiskümmend kaks prim lõike kaks täitmise kohta, ehk siis miks selle asja menetlemisel on parlament kõrvale jäetud, vaatamata sellele, et te arvate, et tegemist on suurepärase asjaga ja võite vastutada selle eest isiklikult, teatavasti meil on riigis natukene teistsugune riigikord. Ja küsimus on mul viimane väga lihtne: millal ACTA Riigikokku ratifitseerimisele tuleb? Riigikokku saab ta tulla ratifitseerimisele pärast seda, kui Eesti on sinna allkirja andnud, aga veel kord teile meeldetuletuseks põhjus, miks Riigikogu pole seda teemat menetlenud, aga sellepärast, et antud lepinguga liitumine ei too kaasa muutusi Eesti äh, seadusandluses. kõik, selle põhjuse te lugesite ise öö, äh, oma küsimuse sissejuhatuses ette, te teate seda põhjust praeguseks on äh, aktaga Eh, liitunud eh, Euro, Euroopa Komisjon on alla kirjutanud, asi läheb menetlemisse Euroopa Parlamenti ja eh, Euroopa Liidu tasemel siis võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine tähendab seda, et Eestile muutuvad kohustuslikud need noh, võltsimisvastase kaubanduslepingu sätted, mis puudutavad Euroopa Liidu ühispädevustes olevaid valdkondi. Nendes valdkondades, kus meil on liikmesriikide pädevus, mida pole ühispädevusse Euroopa Liitu antud, Nendes valdkondades saavad need äh, lepingusätted rakenduda siis, kui iga liikmesriik eraldi on selle lepinguga liitunud. praeguseks pole liitunud lepinguga ainult äh, viis Euroopa Liidu liikmesriiki Äh, need riigid on Eesti, Slovakkia, kus seisavad ees valimised ja kus üleüldse praegu ei liituta eriti millegagi, äh, Küpros, mitteliitumise põhjusi ma ei tea, Saksamaa ja Holland minu teada on saanud äh, juba valitsuselt Saksamaa puhul kindlasti volitused allkirjastamiseks, nende välisministeerium, ja Hollandi puhul on mingisugused täpsustused parlamentaarsed parlamentaarsel tasemel, ehk siis neid täpsustusi peetakse tehniliseks, ehk siis eh, ma võin öelda, et näiteks Saksamaal pole see teema meediakünnist ületanud. aitäh. ja nüüd kolm koha pealt registreeritud küsimust, palun, kolleeg Heimar Lenk. Eh, aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud peaminister, kakskümmend miljonit krooni läks kanalisatsiooni. Te olete täna hästi luulelises meeleolus ja mul on selle üle hea meel aga ma ootaksin siiski natuke tõsisemaid vastuseid selle ACTA, ACTA lepingu kohta. Te juba nimetasite, et mõned riigid pole siin veel ühinenud, Slovakkia, Tšehhi, eks ju, ütlesid sel nädalal sellest lahti ja Poola on ka öelnud, et kahtleb selles, mis on avalikkuse ette tulnud. et milleks, milles siiski nii palju neid erimeelsusi ja kus see tuli jälle see eestlaste selline eriti etteruttavus ja teeme kiiresti ära, nii et mitte keegi siin ei kuulnud, kui ta e-, esimese allkirjad peale sai, aitäh? härra Eirmar Lenk, teie olete asjast ikka väga valesti aru saanud. Eesti kuulub nende viie Euroopa Liidu liikmesriigi hulka, kes pole allkirjastanud võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumist. mitte nende hulka, nende kahekümne kahe hulka, kes on juba ammu allkirjastanud, no näiteks nagu Rootsi. et me oleme seal nende hulgas, kes ei ole allkirjastanud. kus me ruttasime, ma küsin ma ei saa aru äh, nendest inimestest, kes on teinud aktast mingisuguse tondi. täna hea kolleeg Rein juba tsiteeris Õhtulehte. no ma võtan ka Õhtulehe tsiteerida, kuues veebruar kaks tuhat kaksteist ACTA on arenenud riikides rahva eest salaja välja töötatud leping, mis annab internetiteenuse pakkujale kohustuse jälgida kõiki tegemisi internetis ja karistada igasuguste autoriõiguste rikkumiste eest kopsaka rahatrahvi või vangistusega ilma kohtuta. vaadake, mis meid ees ootab keelab odavamad, kuid sama efektiga järele tehtud ravimid ja patenteerib ära taimede ja teraviljade seemned, mida ei tohi siis enam kõik oma põldudel kasvatada. sõbrad, põllumajandusega on nüüd täiesti läbi. Laar üritas, ei saanud hakkama. ACTA teeb selle asja ära. teate, see, kes midagi taolist väidab, see on seemneid söönud ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame tavaliselt niisugustel puhkudel, kui sellised kahtlused inimestel on, siis selle vastu, vastu noh, aitab aeg-ajalt see, et pannakse foolium mütsi sisse. mõned arvavad, et abi võib olla ka mullivannist. ma ei tea, mis konkreetsel puhul võiks aidata, aga inimesed võiks otsida kusagilt abi. aitäh. aitäh, palun nüüd kolleeg Tarmo Tamm. aitäh, proua juhataja, härra peaminister Ega see nii üheselt vist mõistetav ei ole, sest europarlamendi hääletusel ei leidnud see leping toetust: 336 oli vastu ja poolt oli minu teada 303 või midagi sellist, nii et ta üheselt päris võetav ei ole. Aga ma küsin, millal siis Eesti allkirjastab selle lepingu ja millal see Eestis kehtima hakkab? Iseenesest Eestis, nagu ma juba ütlesin, ei juhtu mitte midagi aga Eesti ettevõtjate võimalused nendes riikides, kus individuaal äh, või seda intellektuaalomandit ei käsitleta samadel alustel, nagu teda Euroopa Liidus ja Eestis käsitletakse, muutuvad paremaks. millal me allkirjastame? mida varem, seda parem on minu seisukoht. ei arva ma, et äh, Barack Obama või Fredrik Reinfeldt on, on suure, sooritanud äh, kuritegu kas Ameerika või, või, või Rootsi rahva vastu, äh, liitudes äh, võltsimisvastase lepinguga. vastupidi, ma arvan, et varastamine on patt, on kurjast igal juhul. teate, mina olen nii vana inimene küll juba, et ma mäletan seda aega, kuidas maal, kui inimesed kodust ära läksid, siis nad upsi lukku ei pannud. panid luuavarre või luua ukse ette. no mis see siis võib ju rikutud inimesel olla sõnumiks, et sinna võib minna võtma, sest et äh, kedagi pole kodus, võtta on lihtne. aga ei, Eesti inimesed ei teinud endale seda järeldust, et äh, varastada on praegu lihtne, sest kedagi pole kodust, nad on heinale läinud kõik. Eesti inimene tegi järelduse, et ta ei sisene sellest uksest, mille ette on pandud luud praegu no me ei saa teha järeldust sellest, et meil on internetist võimalik varastada või ka siis äh, mingeid ravimeid järgi teha võltsravimitena, jutt ei käi geneerilistest ravimitest. Neid ei puuduta absoluutselt see võltsimisvastane leping. et me justkui teeksime järelduse, et kui varastada on jube lihtne, et nad, siis muudkui varastagem, varastagem rõõmsasti, see on uus kultuur. ma loodan, et eestlased kunagi ei võta sellist kultuuri omaks, aitäh ja palun viimane kohapealt registreeritud küsimus, kolleeg Olga Sõtnik.